осы той бизнесімен айналысамын аха жалпы болашағы бар ма осы туралы сұрайын деп той бизнесінің иә менің билік күш қолымда адам болатын болса кешіріңіз егер президент келесі болатын президент болатын болса мен миллион подпись жинап алып келгім апарып бергім келеді біріншісі мынандай айтқым келеді тыйым салатын нәрселер бүкіл спорт большой спорт соның ішінде бокс футбол хоккей сонсыз біз өмір сүре аламыз келісесіздер ме соның орнына сонда кеткен ақшаның орнына бізге мал әкеп сүтімізді өндіріп біз қазір сүтті қырғызстан мен беларусьтен әкеліп жатырмыз етті бүкіл ресторандарда 90 пайыз ет аргентина мен бразилиядан келіп жатыр бұл бізге үлкен масқара қазақ ет пен сүтті шетелден әкеліп жатқаны хоккей болмаса футбол болмаса бірін бірін жағын сындырып жатқан боксерлер болмаса қазақ күн көреді етсіз сүтсіз күн көре алмаймыз сондықтан қазақтың етін өндіретін сүтін өндіретін аяқ киім тігетін киім тігетін завод фабрикалар ашуға сол ақшаның бәрін жұмсайтын едім біріншісі екіншісі бүкіл тойханаларды бір бес жылға жапқызып тастайтын едім бүкіл тойханаларды одан кейін қалаулым сияқты мынау екезу тағы бірдеңке деген мазақтар бар ғой тағы шымкент шоу солардың бәріне тыйым салатын едім сайқымазақ шырылдауық шегіртке шырылдап жүріп ән салған көгалды қуып айттап өлеңмен жүріп жаздалған өмірдің күзі келе жатыр алдымызда қыс келе жатыр экономикалық бүкіл әлемде біз жыртың жыртың ой жыртың жыртың сол немене бұл дарақылық тастау керек сенде жоқ қулық сұмдық тәсіл айла жаратқан жаралғаннан іздемедің байлық пайда жомарттық пен қонақжайлық сорың болып сүйегің қалар ма екен құм мен сайда деп қайғырып ана ақын өлең жазған соның кеселінен біздің бес миллион қазақ қырылып кетті сондықтан ертең бала шағамыз дұрыс өмір сүретін болды десек ойын тойды қойып қойып қазір тірлікпен айналысу керек завод фабрика өндіріс ауыл шаруашылығымен айналысу керек сондықтан кешіріңіз мен қолдамаймын әрине бар дарақы қазақ кредит алып алады да той жасайды ана сексен пайыз тамақты апарып мусорға тастайды шырылдауық шегіртке әншілерге апарып ақшаны төгеді қазақты әнші мен боксер құтқармайды қазынаны олар толтырмайды қазақты құтқаратын ғалымдар кәсіпкерлер Thank you.